हेलो दोस्तों एसएससी जीडी ने अपनी वैकेंसी शो कर दी हैं फाइनली फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है इस बार एसएससी जीडी ने 24,000 से ज्यादा वैकेंसीज रिवील करी हुई हैं फॉर्म भरना दोस्तों 27 अक्टूबर से स्टार्ट है और 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है 1 दिसंबर को फाइनल पे, फी पेमेंट होगा लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा जितना जल्द से जल्द हो सके फॉर्म